Kweyisa bakonzi na bino. Nayoki mobali na biso aza na ba niongo na bango akofuta bango po aza na mbongo ebele. Kebaka hein. Tango yango wana alala soki akomona ba ba ange ya Nzambe ndenge bakotia ye ministre ya Nzambe akomona ye. Peuple fédérateur, un peuple qui vit avec les autres, un peuple qui sait cohabiter. Et donc, j'en appelle à, à, réveiller notre conscience pour une grande rencontre euh, de l'élite de, ceux-là qui ne doivent pas être remorqués, qui, doivent donner un nouveau visage au peuple pour euh, que les autres communautés euh, acceptent de vivre avec nous. Et nous, avons toujours vécu avec les autres. Et donc, euh, c'est un message que j'adresse à, ma communauté pour changer le visage, changer le de d'épaule, pour qu'on ne soit pas remorqué par les violents, mais que nous sachions nous remorquer c'est ceux-là qui ne sont pas comme nous. ndako yango wana alala soki akomona baange ya nzambe ndenge bakotya ye ministre ya nzambe akomona ye kaka soki ngai nabotango na mobali na mwana mwasi te te gabriela na ndako te denise na ndako indignement Euh, donc mes affaires sont dehors, alors que je suis propriétaire, je détiens le certificat d'enregistrement que moi Moke n'a pas. Que qui brandisse au moins un certificat d'enregistrement qu'il a en son nom. Et sur base de quoi on peut lui donner cette maison